Okay guys, aku Daniel and welcome to The Escape So, sekarang pada pukul 10 malam And aku sukanya aku nak beritahu lah Aku nak buat satu podcast malam ni And seperti seperti korang sedia maklum Aku akan post podcast ni pada siang lah Biasa siang lah Aku jarang post video malam Aku akan post video malam is like Bila aku buat satu short film ataupun story yang berkisahkan horror, seram ataupun misteri lah. So aku akan post video tu pada waktu malam. Um, sebab kita kalau kita post ataupun kita upload satu cerita seram pada waktu siang. Mungkin orang tak tengok pada waktu siang sebab dia akan lalu dekat orang punya apa orang, orang punya recommended recommendation uh, video kan. But dia orang tak akan tengok sebab Yelah orang takkan tengok cerita seram-seram ni waktu siang Diorang akan ambil feelnya tengok pada waktu malam ha, Itu pengalaman aku lah. Tapi kan Eh tak ada tapi <clears throat> So pada malam ni pukul 10 malam ni uh, Tak ada pun aku nak buat cerita seram ke apa ke no Ini adalah lebih kurang kesinambungan daripada podcast yang lepas aku ceritakan tentang lift rosak dan juga surau kosong, betul? And pada video kali ini aku nak menceritakan tentang satu kisah kebakaran motosikal di apartmen aku. Okay, basically apartmen aku ada ah, uh, 10 tingkat. Dan seperti aku bagi tahu di video yang lepas, kita tak boleh bawa naik motor ke atas. Okey. Begini. Pada hari tersebut, ada berlaku satu pergaduhan antara orang ni dan orang ni lah. Senang nak disenangkan cerita lah. Pergaduhan antara kaum. Macam ibarat resis lah dan benda tu tidak berakhir di situ dan pertengkaran ataupun pergaduhan tersebut tidak berakhir di situ. Pada waktu malamnya, satu kaum tersebut telah melakukan satu hianat terhadap seluruh penduduk di blok C. And alhamdulillah aku dan family aku duduk di blok B. <coughs> Kianat tersebut adalah berunsurkan kebakaran motosikal. Dia telah menuang minyak petrol minyak petrol ataupun cara yang lain lah untuk dia membakar motosikal. Bukan satu, bukan dua tetapi keseluruhan motosikal di dalam apartmen di dalam blok C tersebut ia adalah satu tragedi yang tragedi yang agak um, unforgettable sebab <clears throat> hampir ke semualah penduduk di situ punya motosikal terbakar tanpa macam mana aku nak bilangnya dia tak salah <clears throat> tapi dia kena sekali dan kianat tersebut Okay, no. Um, kejadian tersebut berlaku pada pukul 2 pagi. Around 2 pagi ataupun 12 tengah malam. And bomba sampai pada pukul 2.30, 2 almost pukul 3 pagi lah. And kebakaran tu berjaya dipadamkan. Uh, apa yang aku nak bagi tahu dekat sini semua um, elektrik di semua blok terpaksa dipadamkan. So kita berada dalam kegelapan selama satu malam. Ya, yeah, satu malam. Dan itu adalah satu kejadian yang agak tragis lah. Tidak boleh dilupakan bagi sesetengah ataupun bagi penduduk yang masih uh, mendiami di vlog tersebut. So, aku rasa vlog ni eh vlog pula. Aku rasa podcast ni agak um singkat ataupun agak pendek. Aku akan sambung dengan santau niaga. Okay, ni adalah kita punya chapter 2. Di dalam apartmen yang sama juga. Okay. <clears throat> aku ceritakan kronologi ataupun cerita-cerita daripada bermulanya lah empire ayah uh, abah aku berniaga dan juga kita satu family berniaga. So, okay kita start dari sini. Dulu abah aku memang suka berniaga and macam-macam perniagaan dia dah lakukan, dia dah bikin. Hmm, kalau korang nak tahu kenapa dia tak boleh stand untuk jangka masa yang panjang um, Sebab diri sendirilah Kita tak boleh nak salahkan siapa sebab diri sendiri Sebab diri sendiri kerana diri sendiri <clears throat> tak semua orang suka buat kerja yang sama dalam jangka masa yang panjang. Dia akan cari satu cabaran baru. Itu adalah abah aku lah. Okay, so begini. Uh, pada tahun 2009 uh, 2009, 2010 lebih kurang Aku tak berapa ingat kerana aku masih kecil kan uh, Abah aku and mama aku Kita ada berniaga Nasi lemak pagi Nasi lemak siang And surprisingly Laku gila lah orang kata Laku kau-kau lah Memang kesiau lah Setiap hari tu mesti habis kita punya stok nasi lemak yang kita masak tu And Kenapa stop? Kenapa stop tu sebab Macam aku bilang tadi Atas diri sendiri And 2011 ataupun 2012 Seingat akulah dia telah mulakan lagi satu perniagaan dia bikin satu kedai ataupun stall uh, untuk menjual seafood ataupun makanan-makanan Thai like tom yum Hmm, makanan-makanan Thai seafood yang korang tahu kan Tom yum, nasi goreng pataya, nasi goreng kampung, nasi goreng macam-macam jenis nasi goreng ada kan Naik kedai tom yum lah orang Dekat Malaysia kita pergi kedai tom yum lah um, Okay Kisahnya di sini lah Dekat dengan uh, Stall bapak abah aku Kita ada lagi dalam 2-3 peniaga lain Okay Satu sebelah kedai uh, abah aku Ada peniaga um, Dia jual like macam macam mana aku nak bilang ya dia niaga like ayam goreng uh, makanan-makanan instant lah benda-benda yang goreng-goreng tu kan like fishball um, hmm, jenis-jenis makanan yang begitulah and sebelah gerai dia uh, dia punya stall is gerai burger and the last one is itu uh, a bit far lah daripada kita bertiga kan uh, dia jual nasi lemak malam Eh Okay betul lah Selamat malam So cerita dia bermula di sini Bila abah aku tu Dia meniaga Tom Yam tu Memang sangat-sangat Laku lah orang kata Macam aku bilang yang Kedai yang sebelum ni Dia buka lah nasi lemak tu Mesti habis Mesti habis And mesti habis <clears throat> Sampai satu hari <clears throat> Sampai satu masa Ada ini bukan aku nak menimbulkan fitnah or assumption lah. Aku just nak bilang apa yang kita nampak from roughly atau pun pandangan kita yang kita boleh nampak with our own eyes. Gerai yang menjual burger tersebut mm, dia datang ke kedai abah aku Okay, kita tak ada rasa apa-apa kan dia datang and dia duduk dekat meja orang <clears throat> dia duduk dekat meja orang and dia bilang lah dekat orang-orang yang lepak kat situ kan Order lah order Aku aku belanja Okay kalau orang belanja tu kita tak ada rasa macam Something sweet lah But dia belanja tetapi dia tak makan sekali. Dia gunakan duit dia tersebut. Dia membayar menggunakan 50 ringgit and itu adalah malam yang terakhir abah aku meniaga. Keesokan paginya dia dan juga mama aku aku tak berapa ingat dia ataupun mama dia ataupun dia dengan mama aku um, tidak boleh berjalan dan tidak boleh berdiri. He can't even stand up. He just merangkak like a baby yang baru lahir tersebut. Merangkak saja ke dapur, ke ruang tamu, ke bilik, merangkak. It's a, it's a sad, very sad story for me. Because kita yang boleh berjalan, kita tengok abah kita uh, tidak boleh berjalan sampai satu masa tu seingat aku kalau aku salah aku akan update aku akan tanya balik abah aku tapi ini yang aku ingat lah uh, ah, nenek aku datang daripada kampung dia bawa kita pergi ke rumah bukan bomo dia macam like ustaz or oh, ustaz lah yang mengubatkan kita cara tradisional cara Islam and orang tu bilang yang abah aku terkena santau daripada seseorang ini menggunakan duit daripada situ kita dah sudah perasan kan dengan cerita yang ada relate apa orang kata uh, ada relate lah dengan kita punya yang lepas tu Yang orang belanja tapi dia tak nak makan So daripada duit tersebut Itu adalah duit yang telah di Oh aku ghost bamu Oh pukul 10 aku story cerita-cerita macam ni memang Scary juga ah. And dalam studio aku sekarang ni aku, aku matikan lampu saja aku nak dapatkan satu Feel yang lain aku nak dapatkan atmosphere yang lain Okay back to the story Kita dah rasa dah Daripada mana datangnya duit yang telah disantau tersebut Bukan kita nak tuduh, bukan kita nak fitnah Tetapi benda tu It's Sangat this too close dengan apa yang Ustaz tu cakap So kita cari balik duit tersebut tak silap ya Kita cari balik duit tersebut Dan kita buang Tak silap aku Kita buang ataupun kita buat benda lain That was a Unforgettable story for me and My family as well Yeah Satu Pengalaman untuk family kita Aku rasa start daripada situ Kita sudah tak meniaga rasanya Because 2012 kita dah start berpindah ke Eh no, 2011 or 2012 lah kita berpindah I think 2011, 2012 or 2010 We are start moving to another house lah dekat serendah kan Aku tak berapa ingat lah Tapi benda tu Kalau nak dikatakan banyak juga rumah lah kita sudah kita dah duduk Ah, kita duduk bukan kita berpindah randah sebab um, tak bayar sewa ke bukan sebab kita menyewa no. Semua rumah yang kita berpindah tu it's our own house. Kita beli, kita duduk. And kita dah bosan kita pindah. Kita beli kita duduk. Nah, bukan kita nak bangga ke riak ke apa no. Kita mengumpul lah it's it's asset and asset orang kata. So kalau kita dah mengumpul aset dan kita dapat membeli satu aset yang boleh diguna pada masa yang akan datang contohlah benda tak diduga like macam sekarang ni pandemic season kan orang semua dah susah kan contohlah kita dah kehabisan duit kita dah give up kita nak sampai nak kita nak rise kita punya uh, white flag tapi kita kena ingat balik apa harta yang masih kita ada yang kita punyai So harta tersebut kita masih boleh menghasilkan duit dan kita tidak layak we are uh, tidak layak untuk menerima bantuan kerana kita masih ada lagi. Rather dan orang yang dah betul-betul desperate dah tak ada apa yang nak dijual like dia dah tak ada langsung dah apa orang kata jewel uh, barang kemas untuk dijual dan untuk mendapatkan duit untuk menyara hidup mereka. So jadi kepada kita yang masih punya duit, kumpullah aset, kumpullah harta bukan untuk riak tetapi untuk jangka-jangka masa yang akan datang supaya kita tidak susahlah. uh, ah, sebab aku tidak menyalahkan orang-orang yang miskin ni dia malas berusaha ataupun malas mengumpul aset suka membazirkan apa no itu adalah takdir mereka, rezeki mereka. Macam berita, okey, kita pergi ke chapter 3. Macam berita yang baru jadi tadi. Eh, um, past two days ataupun baru semalam ataupun baru hari ni lah. Aku tengok viral kan. Itu pun aku dapat tahu daripada Kopi Kopi Go. Ikram yang cerita kan. Uh, ah, ini adalah cerita pasal influencer ataupun um, businessman buat satu motivation uh, program terhadap orang-orang gelandangan di Kuala Lumpur tak silap aku dan dia telah man, uh, dia telah menawarkan sebanyak 50 ringgit untuk sesiapa yang menjawab soalan tak silap aku and video tu ada tapi dah di delete mungkin ada um, some of uh, orang dah download video tu tetapi uh, daripada orang owner ni dia dah delete dah video yang aku tengok lepas tu dia dia bagi pak cik tu RM50 and dia cakap dengan pak cik tu menyesal tak waktu muda-muda tak tak berusaha betul-betul menyesal tak dulu jadi malas semua macam dia nak menyalahkan pak cik tu lah orang kata kan so pak cik tu semua pak cik tu angguk pak cik tu hanya angguk dan dia bercakap eh dia bilang uh, lah, menyesal lah So the um, motivator tersebut Dia menjadikan pakcik tu as a sample Ataupun contoh yang tidak baik Ibaratnya macam Aku repeat lah apa yang Ikram cakap Apa yang aku ingat kan Aku repeat lah apa yang Ikram cakap uh, Kita letakkan satu scene kan Kamu nampak orang yang uh, Bawa lori sampah Yang kutuk-kutuk sampah tersebut Dan kita Bawa bawalah satu ibu dan juga anak dia. Ibu dia, ibu dia tunjuk ke anak dia. Kamu nak jadi macam tu ke? Anaknya bilang tak maulah. And ibu dia kata, ibu dibilang lagi kalau kamu tak belajar betul-betul, kamu akan kerja macam tu. So, dijadikan sampel ataupun contoh orang yang kutip sampah tu adalah sangat hina ataupun sangat um, a failure lah. Orang, orang, orang putih kata a failure lah. It's orang yang kutip sampah tu is not a failure. Without them, Malaysia akan menjadi kotor dan Malaysia akan kotor dan dipenuhi dengan sampah ter- tanpa orang yang kutip sampah tersebut. Okay. Ya. Yeah. Sampai benda ni telah menjadi satu perhatian telah menjadi perhatian um, ramai orang daripada artis um, orang-orang masyarakat artis seperti MK MK telah menawarkan 50,000 untuk pakcik tu and Shahnaz Ahmad telah uh, memberikan satu idea untuk pakcik tu saman ataupun su orang tu saman influencer ataupun motivator tersebut lah so aku tidak berapa sukalah dengan cara dia um, tapi setiap orang buat silap everyone has a mistakes and siapalah kita to to punish them to um just give them um a second chance insyaallah they will try to make their best So ya yeah. Setiap orang melakukan kesilapan uh, Tidak salah kalau kita beri mereka second chance uh, Peluang kedua Lagu Nabila Arzali pun dah bilang macam tu Dah nyanyi macam tu Pintaku hanya peluang kedua Rasa cinta Darimu huh, huh. Teruk betul suaraku <laughs> Tapi ya yeah aku rasa podcast ni dah lama juga panjang tiga chapter tiga cerita aku cerita kan tiga story and yeah aku akan stop video sampai sini um insyaallah aku akan jumpa korang in the next video ataupun next podcast aku mungkin akan menghilangkan diri lama juga tapi Allah aku akan sentiasa muncul dengan video-video yang baru uh, short film yang baru Uh, kalau korang belum tengok lagi cerita kita cerita hantu.my um, korang boleh tengok dekat YouTube channel kita and yeah tak ada apa lagi nak cakap uh, aku Daniel Escape in the House Peace Assalamualaikum bye bye